Età contemporanea. L'età contemporanea, un periodo storico compreso fra la rivoluzione francese e i nostri giorni, dal 1789 ai nostri giorni. Questo periodo storico viene chiamato età contemporanea.